Buka game, baru tak kenal. Belum start, lu dah game over Aku dengan Tony, kata mulut stop Kau jalan-jalan, ekpo atas lu sesak Lu kopi tapi lu pepis tak cukup lu tak ada taste Yang dah sweat lu cuma bis, Lu tak ngam lu apa kiss Apa kiss? Ha. Lu dah game over Tapi ni muka lu sober Lagi kau Nampak effort tapi perangai macam budak Lu dah kalah pergi cari ketia mak Macam muka awet lu yang mula sasau Dia dengan the boyfriend dia kau kau Bukan game, baru tak kena Belum start, lu dah game Aku dengan Tony kau dah mula Kacau jalan Epo ada lu susah buka game Balu tak kena Belum start Lu dah game over Aku dengan Tony Kada mula start Kacau jalan Epo ada lu susah Okay Jalan lu susah Lu tak boleh take a brief Malu lu susah Kovis awet sana sini Claim yang lu tu gempa eh, Aku spark Tim aku menyala Kau tak nampak popin popin popin kau aku enjoy Budak tak malu tiba datang tanpa jemput Datang kau tempat lain aku teleport Banyak kes aku beli boleh cek report Bukan game baru tak kena Belum start lu dah game over Aku dengan Tony kau dah mula stop Kacau jalan Apple atau lu susah ya, ya. Bukan game baru tak kena, tak belum start Lu dah game over Aku dengan Tony kadang mula stop Kau cancalan Apple atau lu sesak